nga baproposeza mu regional tier nempaka katikiro mulimu gwabakopi nange nsobola ogukola eh. ndibukuba ebiranga abo kwongera katikiro tebamulonda mbalangirabamulonda mufa babulijo nga bakimanyi bakigere kiri kumbaata mwamwerisikiteeka nibaliteka nakavuka okungenge bagendanga nibakuba nakasanga ekyo kigundi kino kigundi kino bakiitani kino kikini kizanyo ebyemizanyo bakiitani ekitali kato bwerwa ekirala ekyo Oh, oh, oh. ekyakola tivi negwa olimu ekirala awo ekizenyeza nye nyo ekiferefeebagutema kunjoera nebinvuma naye webagenda mu regiono tia nebateesa ne museveni kyebayogera kyenyini dekatekiro must be erected kubanga abantu bagenda nebagamba tebalina onoyobo nti katikiro wa buganda matayo mugwanya yesimbawo nebamuwangula nobulu busatu kabaka yamulonda ate bakwangula nobulu busatu kitegeeza olukiiko lwa buganda okuva mu ndagaano ya ataano mu etaano lwe lulonda katikiro hmm. kabaka yalina siri kabaka azinominiizi kati awa paper not informed sasa mzo nanzo kule demu nangena mstate house nangena mwekerezia nangende mengo nangende society nga nangu ekerezia wakole yobu kole zinga tusa mm. nga tusumando uza kakazi kusuma tubiaga si mm. ndi wero vast kumitoja mbibu nesisi mzo nanzo nanzo manji nzo mkubasaidi avaludde mawulide no wana wana cha tukoze ta wandisi awandisi tunafunda e. Eh. sentence producing and wana ya chirekewu manuscripts weziri kubanga mm. walimu beni anonya seti la beni chitabu cha ya wandika mm. chiri mutaipuraita echa magezi nyo chini chila latiba bawa professor smei genji pintu pinchwa atuwa UPC ya bawandikira watu ina autograph ni biograph mm. naye kyabbeeni kyewandika mu typewriter singa abaana be baalimu egundi kale nze kale omwana nge beeni saamulabako naye nakula ku kyalo nga ba beeni kwebali era nina omwana nge beeni ngaolijja kubeeni kiwanuka eh. wamwagala nnyo ninayoleba engula nina salevakiiri lubengula eh, we malawi we ah, zambia wa batebere eh, yasala abazungu emitwe mm. lubengula lubengula ebatebere gundi saliva kiri na mtu mwa kugoba macha nga museveni acha kukutane ne mbabaz ye macha ya ganti fu gundi ya ganti fuluma mundu ne vugira mushita cha kona ji nga museveni acha kukutane mbabaz nga mulemi ogoba saliva kiri ya fulumi ya macha mundu ya vugira mushita ine eh, mfulumi ne jambia ne yetetabuka abantu ne bafa decision must be mmeme mukazi akunoba natakuwebulaayati because eh, eh. avu gundi eh, ah, kakati abantu bano kyebatamanyi mm. nti nze nasoma natunulya president emyaka kumi naye najogebwa nnyo sanfanayo kintu naye nafuna singa omuhoozi atuula ne kitaawe bwaes Museveni musajja mugezi nnyo he takes his time naye nabo opposition kiba kikkiriza kaakati mugezi ebyo eh, byakola bano banguba hmm. ye museveni kyeyakola naga ntigenda mu president's office ewali eh, tumwebaze nga ate batumwebaze bebakangenzaku against me eti nze nakitegeera nti aŋŋamba togendayo era saagendayo mbuuza abaana bange temotoka eyo weri abaserikale nze omu kubasinga okukuumibwa kuba nina military nina polisi nina abaali aba boda boda abava ku motoka yange emabega abaabasirikale niye bali ku bodaboda gwekikubeko esasi olabe olaba abakukwatako i'm one of the most protected people in this country nayengaokola mulimu sikola gwebayeta kimanyi lwaki nababulidde eggulo nga gundi agamba chairman how come that this man renews his contract when it has not work eh. kuba tukola ate okyogera lwaki ate okwogera okukola kiki yamanyi nti nkola gweja ajinga ani nampala ani manager puo ee eh. ani kakati kwoyinza okusanga eminensi nga akabidde wano abantu sente nokanti takola okukola kitegeeza ki so so ekitegeeza gwe oli convinced mukama wo ye omulimu ogumukolera era kati ekibapanikiikisa kiri bwe kiti museveni musajja yafuna allegation ku muntu we namuteeka ndi house arrest namugamba nti bwoyingira ewuwo tofuluma tewali ayingira kufuluma waliwo naabagenyeza embambalaba ku byuma byange nafuna bwe yamutereka for the week namuinvestigatinga nibabakosa statement obuno buntu eyopusi wali wakonako ino omuntu okalinga ebuloka bwani obwo nobukosa statement what are you doing mwagala kukolaki kati webazimutwalira nabata agamudde addeyo newe nebakola embaga yamaanyi nalinjira bachaman nayogera ani bakola embaga yamaanyi nyo naye ate bakola bubi singa embaga eyo teyayimirira baali bagenda gikola ate katumba lwebaali bamuse bikoinsidinge eh, atenga buli atenga buli omwali ku arrogance eh, hmm. tekukiriza bwongo kutegeera o gwe boyogera ko abakola embaga eh. bateka embaga yaabwe engeri yakatumba tebiri ah, ah. laba lotegesa embaga ate nebakuba katumba ate singa ono teyamwongerayo singa museveni teyayongera ono mu under house arrest yali agenda kusirwala ate akola embaga katumba lwe yalifudde lwakuba katumba masasi arrogance they were not mindful of society kati bwebatuukayo mm. nga fayiro zaabwe amaze zitunulamu nabaga nti bwemubanga byebyo byemugamba byemukola mubasonyiye naye mubasi byemukola kanibamuga sebo oba otusonyiye ebyuma mirundi bimugjeeko nabagandi mirundi bike bike tabo opposition kale obeto bimujako wachi bike tabo opposition <laughs> musebe nabagamba kali jedi yo eh. job description yo ali ajirina <laughs> musebe nabagamba ebyo majja bisigaza eh, abo opposition tebali wonze mbeke tera naye mwe befujjo benjagala akete eye president asigaza abo opposition yeye abagaa nti abopresidentiabo tebaliiwo mbekolerako <laughs> naye mumukanga ensi eno bambega babatya buli muntu yenna abatya ate nga omusajja ayogera n'agamba eh. nti yefuwe kiru mirundi yesu wino kubanga neggulo nabalabye ngaomwagamba munne this is a transmitter ngaomwagamba munne nebwegijja kubagiwa omula nti yesu but will not be borrowed like emirundi musajja amubuuza alina gyeyagenze ku macyanga amulaba ku byuma byange omusajja namugamba apanikinga ave done everything ave done this <coughs> musajja namugamba havent you been frustrating whatever effort eyokuwami ye akugamba nti nina okusupportinga project which i cannot gwe bwoba olowooza nti nemuhoozi akola kampeyin museveni bwawa ruling gwolaba babikola museveni needs five years of peace this is reflected in his cabinet Actually, he, yes. he needs yet, peace yet, yet and ah, Atamu Seven is very powerful now with the cabinet in Pejalonze Mkugambi Mbira Jalim okay. Akalu Yakavam opposition iteri yewo kumanga Bobi Waini muzanyi wakali yuchi amba nguwago yes tajanga Bobi Waini tajanga ku kukule mbira guanga kukule mbira guanga nakugamba nti bobi wine yajja ewange emirundi eki ne muganda wenyanzi nagamba nti waliwo abaagala okunteeka mukintu nembitya nemugamba museveni tasaaga kiyingire mugwe ekimanyi ate bajja kudduka nakumawo ogwokubiri nenyanzi najja nebebikulu najja anti bonna bali basooka wono lediyo ye ne bamutta redio yafayalwana eh, nafa nebagenda ewaka million this is why nabaga nti intelligence yamwe tekola kyoba omusajja yabagaye nti ebyo ebyuma ejja bisigaza nikumunakola mutya nga bagala kuzanyisa redio ah, eh, bwebaali banoonya owakatemba naye nga asayinimenti ye si kusuula museveni kukuba besigi amugjewo naye abakolera ekibiina omuli bemupiizi kuba independence tofunayo yadde ekikumi that's mm. why i tell you ti numpu numpu mm. yavawa mchibina chena alimu echa e chibadama ee chena alimu chiyonga yekibiteka u chiyonga yekibadisa nga patroni wabio yukunda nga chali sato chiyamani wabio yamanya mshiga bala nga mmaulika new vision ya naku kuminanya ntipake na kuchosa delegates conference mm. uh, intelligence ya puli ya mseveni if you have a man who is looking for a political party and you see some of the, the small political parties which run the delegates conference did the intelligence alert Museveni kwanga Museveni ya tiki akakabina ka ka chibarama chibarama ka ka december 2004 eh, betwa tugenda mbina byo mfuzo bishi mbabi mm. cheka ubiri nga makumi asatu wali mune mutabani wanga inamu era lukunda mumanyi wali mutabani wanga inechi bina chobufuzi Mm, kubanga bonna bakunnational consultativeobubiina gundi yabuteekawo kiyonga mm. nti nikesi nga ebibiina bino ebinene biganya okupulayinga boolo tukola tutya kati akabiina knalemu bobiwaini akafuna atya ate nga onu oyo gundi balamu yali mujinga nga muliwa sente mm. alijeseringa ekibiina kyani kya people power yali sologani yifu balamu did not register people power aziko Bobby Wine teyali badde na kibiina mu paramenti yali badde alina ba independent laba kibala mu bwekirya ssente ne kigenda nga batamanyi ne bafikisinga Bobby Wine ne bamuwa ekibiina Museveni ategeera ekibiina kya Bobby Wine okukitegeera nga bamaze okiriyesalinga n'agobalwako ojo ne ttiimu ye linda katona ba, balamu yawa Bobby Wine teyamanya baali bali basenteomulutamanyayes but what is interesting is that where was the intelligence to tell museven that we have a smallo pattern now mm. that is changing a delegates conferencelemiremindyolwebata eh. biriga eh. mu eh. 2018 eh. nali ekiro ekyo nali mubende eh. e, twali tugenda kakumiro yes. kugondi president wa prime minister eh, ethiopia yajja eh. tulina omuserikale gwe twali naye eh. nga twogera ku kyagulanyo oyo eh. mukama nti kyagulanyi oyo tumulaba wano waali naye ajja kumalira wano ene mm. political party mm. at that time kyagulanyi ng'avuma ebibiina by'obufuzi mm. n'amaanyi ge gonna yes. naye omusirikale twamusanga mm. eno hmm. actually omusirikale tubaa kumwogera erinnya gyeno gyagenda hmm. yagamba nti oyo kyagulanyi agenda kumalira mu kibiina kya byabufuzi kwe yagaa nti hmm. tumutunulira entambula gyatambulamu naye nga bakama baabo bali kuki ajja kumalira mu kibiina kyabufuzi kubanga mu buli ngeri yonna kubanga bobi wine bwe yajja baali balowooza nti agenda kuyingira mu dp n'abalema e, erabobiwayini yaŋŋamba nti kyoŋŋambye kituufu hmm. bannabyafuzi nambooze namugamba okunoonyeza obuluyansaba obukadde asatu hmm. tindi novice hmm. kati bannabyafuzi bawano ye mao nabaga nti baite basobola mukozesa gwa kubiri mm. mao bamusubiza bilioni 3 ne yesimba mukalulu kakati akakati batamuwa balance eh. kati bamateka mu deep block ya bamabike yani bonna na abagoba kakati akakati baka milioni yabagoba bobi wayi akadu ka 2017 akale tachagula nyi okimanyi nti abesi ye yabaita nku nyingi eh. kanti nti eh. ne bobi wayi eh. ne ndale mu kubako gwalunda eh. mu kisere kya yes. bobi wayi asaba kadi eh. uh, eh, muwadanku nyingi asaba asaba kadi ne kantinti nga asaba kadi naye ne bafuna obutakkiriziganya naye bobi wine bobi wine yajja musajja musuubuzi zo sente azifunye kadi zaabwe batundanga ntunde kati gwe byowulira mwesimanye lubaga batuwangudde baali bammwe oba bagula buguzi kadi abenalemu babalanga nti wano siyitawo nga siri wanuupu nga kadi ya nuupu batunda ntunde mm -hmm. era ekyobalaba nup organize nf teyagenda mukamyufu consensus <clears throat> why consensus is dominance mubamu force leta 50 percent tukwongereze ku 50 percent 50 percent yani yagisasula apana apana yinza nokwesa nga bekubira amasimuyes andi nkubulidde ti opposition teriiwo kakati bano bano bamugamba ebyuma bikoleki abiganira agamba mirundi ajja kubeera n'ebyuma bye mulwaki mumutyakakati bapanikinga uh, mm. obutambi obwo bwonna bwemulaba kutambula emirundi ofiiso pulezidenti abuyina webuli nti kati bakoze embaga ekisugu nankabiro yakoze embaga mugundi ye eno gyasula ewagundi e- e- e- onababa mitano eno esteeti yagundi oyo jumaayi mm. hey, ngutereko speech zonna ni video clip ni kwa kuzi kati hmm. kubanga basa nyusu kakati wane chizivu chiva ina chenzi chembe unyako the chairman said Mirundi has never contradicted Museveni on anything but he's supporting Kataka to defy Museveni I'm not telling Kataka to defy Museveni you are aware bagamba ntibajewo kadaga sente mbukadaga ya mpa sente I've taken two years without talking to kwa without seeing kadaga mbuntu uchimanyi nti kukufari ya jokunda pa mbuntu wa disimula banga ko ikitekeze hmm. mm. intelligence ya kwelipua if it has taken me seven years without talking to salimu sale wene salimu sale told me come to gulu ania tali genzeyo neyezi nabala ntibajia kunzi tira mkubo bawaize sale eh kizuba kizuba mugambe bakuli te bamva dokishi te bamva nika tufinyishanga ku mukazi rubuto guwereza kusimu yange zija kutuka ee nizi sinja gena mazisi mkuma mawaizise gwe kakati sarewa wae gara kuwa sente nga zivizo kube nyingi azeka kusimu enaku kumi kumi jasa haa ah, oteka ko eh, ziri yao pake enaku makumi ya vini kabu enaku oteka ko venga <laughs> zistambu nda kule tira vizivo because me azitama atama aziteka kumi enaku kakati mwabale uwaza ndukadaka has been funding me kubanga ajumeti yomu ami unaina projekiti ye it seems i can support him by force has crippled all oh, effort bamubuziza kumakya ti bwe twakola effort eyekizimbe temwaba gonde certificate of title oba president ampadde ekizimbe akimpe simukoledde buli effort yonna eyokufuna sente biliyoni musanvu biliyoni omulenzi oyo yazikwata Living with the money is a new career. Uh, are you going to keep me? The man is always the, the man is always angered. Yes. My my family has suffered in seven years. Kakati, Every day, kakati. I eat anger at breakfast. I eat anger Nebe, at lunch e time. E e I eat e anger e at supper. E That's why I'm there. I attack you. Kubanga abantu mikwano jo abagala na lisisi guru de mauli le. Yes. We know what we're going to do. Yes. E Anin, anin, abantu ba galu. Anin kuburi de gamba. Mm. Tikakati abo problemu ya. Oriya ina projecti yokuwe la president wa Uganda. Nzisiri part of your program era sekuyinaako siribeera rival but you are, the methodology because the chairman said mirundi has never been has never uh, contradicted mseven because he knows is his protector era bakugamba nti the problem is that whenever we go to him he praises him tibaluma nnyo era oyo omwami yagamba yagamba professor nti your problem is to, so, to, to throw mirundi into my face i don't want to hear that managin because as undermind business affairs on us is a business organize nayo gyogera mu bantu okay kakati kyenkakiri bwenjeri nti I'm, i've not seen kadaga for the last two years anti bo bagamba kadaga yabadde ampa sente katumugyewo era basanyuse nnyo babadde tebamanyi nti nakyoba eyasigaddewo kyamani nabagamba nti aa ah, we are happy musenero i had him attacking musenero which means musenero cannot work with him nakyoba abadde amuwa sente nakyoba ampa sente mmeka then your intelligence is poor. Hey, eh, kakati, you will end up removing Musenero. Ntitoko lakana Musenero. Andi Musenero. Baba diba manyiti Musenero ye PPS. PPS anti umonati ya liwo. Anko gambi gundi yeah. set house controller. Eh, yes. Nibasa nukanti nachobe kaveo. Kadaga kaveo. Kubona aluguza. Ntibeba financing anja gena mufuka amiri. Pasta wa ya vuala gena musabo. Umusambu wabla chadi ya liambisi. Wabati ya lukoka maybe. He? Eh? Wabati ya lukoka. Yes. Katini buo kono utia. because these people don't know logical yababula one what do i benefit by betraying him seven kubako kagamba what are we buying let this man sell these machines to us let us buy off bakolagana nabo fort entire work alone era ekyo kyanyamba nnyo tibagenda e russia ne babagamba this is a russian machine which operates 24 hours a day Gee. naye gwe mutugambye omutamiivu si yabikola this machine era kamwenda joka abagamba ti machine egula milioni za dola kumi na mukaaga amanga tegagirina kakati kyenkugamba kiri kimu kakati bagambye nti biriwo oba wowana bajja balumbira bwenebiri mu ah. ebyuma byabwe biri mu bwe bagende begayirirani eh, kakati mmwe babakangaeminensi yankubidde simu ekironabamukanze tufa sasi gwe etosobola kufa sasi waliwo akatambi obutambi bwetukuba mulimu wetwogerera nti linnya lyagondi nedda hey. president museveni ateka okuba amanyi ebyuma bye gyebiri hey. yabiteeka yes. president museveni tamanyi wange hey. tamanyi woowana <laughs> anaabuuza nenabusaayi ali ku lisiti eyogge bwabaleete kasumba teyasuspecting nti sidizino zabakubira nabusaayi yazitwalayo kati mujja goba bantu mubamalewo ate nga bafiira kugwekati bagambye nti nno katuzimbe ekizimbe kyaffe kiri mwetuyingira nga tewali atukwata museveni anabakkirizo kizimba nabaga nti chairman ajja kubeera mu ntebakikuba emizinga du du saidia saidia aveeyo nengala <laughs> naye kyeneewunya chairman is a committed man in area but he said you see me i'm jobless somebody had, you had promised me job but you are telling me that because you are incarceration arrested that's why you cannot give me a job i'm broke never you about can an chairman is a woman which kumi a million chikumi eh, chairman to mwe denusho mwafu muzibu chairman mwakeno bafu mwafu muzibu president somebody mm. i want this man togo tuyinza home and rot nebalagira kabusenga nkube nebalagira kulubya naye kabusenga nekulubya nkulayirira wano mazima gakatonda kulubya yali kutte sente ne kabusenga nga kulubya akyali muni bajja zireeta miliyoni kikumi baje zireta yeah. sento bazina yeah. kakati president seven aluza kabiri ngakulubi kulubi banje ngakulubi alika bushenge banje tebali likede bana ba milioni chikubya hapo sento mtono banku be miezi na miezi mukaka ngakutono babuli na chakoleta anti kulubi yali ono ye yagenze mm. ne kulubi yali bade tavao katasha mm. shudde mm. kakati you see this is a situation i'm explaining it to you ntibo bano ye president nabagamba te Museveni will never tolerate anybody who creates a political power base mm. in government this way kadaga lost kadaga apostle sarada wono anali ku ku ku line mm. aina chaga ku buza ndoza bauli domo ogera ko uh, katumulire doctor mukuru tamale yes sir wakede wakede sir toyinza kusustaininga discussion political economical otherwise mm. without involving particular individuals and mm. names mm. i mean can't we discuss issues mm. do we have to make mention mm. of hmm. particular names kubanga bona okwatibwa enkyangulinamu ensobi hmm. onaokitwalawa hmm. nkwegaidde ddayo kubulamu akwyongere issues ozikomye mu issues nesi mu bantu kale tuyanza nyo tuyanza ya kati emirinsi mugamba wanu i record myself to mbagaye nti babadde babakanse nga babatiisiza so i wanted to give you the background to the panic is over the, the refuse by the president to hand the machines to remove the machines from me machines sizange the president baza muntu baza okay. baza kakati mu bwana batisa kuba what's their intention the intention bayina wave mpya eyo gandi program za bali mabazije ko bakole ki akategede so i agree with him mm. that why are we talking about these things is because of the intervention singati mwabadde bagumu program tiyali baddewo kati tukiria the air maybe vajipatekako presha endala let us have the background naye obuna wekintu bwakugamba you must accept nanyine kakomu bwakasaba hmm. yes ate nga si platform ene yokajenina have so many platforms naye namumwina intrestism kakati what im telling is this hmm. nti president aina 5 years ahead yalonze kabineti yagituwadde yagyogeddeko yesterday musabini can afford to disappoint anybody watuuse anti azeimwite six abaana oh. bagamba nti he must be uh, organizing his retirement hmm. kakati retirement oyina ogiteekamu oyina okutraininga abantu nokcreatinga conducive environment ekubeeza mu ggwanga vice president yeah. wesoroti yeah. we, weteso yeah. uh, speaker yeah. weruderi yeah. deputy speaker yeah. uh, chief justice weruderi yeah. deputy igp yeah. weruderi kati eyo eh, debate zenoanasobola okusastaininga eggwanga nga central anagineglecting nti is sending a message to any ugandan can rule this country weyavula ekiterevu biri ate kangubulire museveni takyukangako museveni munseko bamugamba nti tukome ekaluma why do we go there nabagaa nti anacholi peasant is facing the same problems a muganda peasant is facing hmm. yes ekitegeeza ebyo these are elected leaders What, the president is like a coach kuchi wakusita kumupira alonda haba kusobola to the environment she's a ugandanist why are you panicking mm. yes two ndi eh, gundi politics uli wadinga kubaba deba mubula kamezinga and is breaking away from tradition Omu, vice president ina kuba muganda mukatuli chikasha wandike wawo ili chaganyi ili eh. chafude uyezo kusanga mm. nga museveni akuzechi ah, nga museveni alesewo pulezidenti omukazi erivolution ledismantles the old order nateekawo new order namala bosa sebugwawo owa fdc namulese eh. eh, mu cabinet era ah, mwanange namusamya mwado owa state eh, for ict ah, fdc yayombye nnyo yanyiza ennyo abaganda bannabyabufuzi abaganda bali mu opposition bafuseugwawoyabewunya baga nti ah. nga temwakolinga bob wine to order bwe yali ansimbakulebirothese people don't understand the political terminologies one a coalition government is negotiated with involved parties nga muisraeli kati netanyahu abadde talina majority hmm. nga baagala omu isolating such a season does not arise in uganda because tetulina parliamentary democracy hmm. nti ekibiina kya museveni kibuliddwa entebe ezikola gavumenti hmm. which means a coalition government is out mm. a coalition government is negotiated you sit with the other political parties abali mu coalition ni mukola kyetuyita minimum agreement mm. minimum agreement mugabana entebe tekujja kutwala finance ekyali e kenya mu 2007 ah. 8 era kasatu tukiriza mm. oli bwasangibwa ng'ali wanti ng'era abeeri be baleeza kati museveni ekyo takikola museveni alina blood best the we, difference we, between we, a coalition government and a blood based government is that a coalition government is negotiated you must have a minimum program gyemugenda okukola awamu mm. ekati ng'akulonsa mm. wemugenda kuddamu mukoleki mwevuganye siri museesa na pate n'ekuleetera kati ye Museveni takolera mu coalition kubati condition teziriwo mm. Museveni akuleta nga individual so the question of consulting FDC si tekiri iyo kikutegeeza ti ono ono yakolagana naye dda esebugwawo e, e, ekyembagamba nti abaganda omuganda bwafuna hmm. omwana wo bwafuna olubuto tolya naye emmere buba buko kati nze nkubuuza nti olwolunaku olumu olutegeera omwana nga ali emmere nange lukwago bamuyiga enkya ne bamukuba nakomawo kubeera omupakasi wa museveni kubanga state authority bagiwaani hmm. museveni governes hmm. kampala hmm. through delegation mm. otherwise you see eh, a jimu wa article article 5 yes eh, eh, ya constitution your president ya pre, afuga kampala ya minister finance ya minister defense yes kasi nikuwa gonga akula yu mukampala hmm. gwafuluma loogi lwaki ovuma ayingira eh, eh, ova kusaba nkwaga akola mu gavument ya museveni kakati nabosa abadde akola mu gavumenti ya museveni kuloko gavumenti kati kipyaki ate nabosa yayakolagana nonyene jennifomusisi ifyoremembe nkwaga byalwanangakipyakinifomusisi ne nabosa hmm. nze mbagamba nti buli lwolaba omuntu azze mulale yeenaalemu temumugoba bwolaba omusiraamu eyetoloola ekanisa y'abalokole donti kyesimu awe kubanga kyatayagala kuwulira tajja eventuali afuuka omulokole hmm. kakati buli eyagenda mu gavumenti ya museveni okukoleramu atyera erevu yayingira enaalemu so okuleta guwa wa FDC hey. tekyakoze FDC anti chichi mwetwali mkwenda speaker hey. president Museveni agenda n'agamba hey. nti opposition hey. I'm finding you basically UPC njokena did Museveni go to did Museveni go to federal alliance ate ngoli yali yali sentebo chi yali federal alliance nibda aleta beti yeah. kanyango Museveni does not naba dipi baje mu government ya Museveni mm. ngabale bozante ko walusha kichita spirit ya bibina byabo fuzi kwakatuna ndira na na tibiri wo mm. tibiri wo nabagama ndi wabewo pastor agale church obafazo bani ku christmas akabira basajja bagende mu fulumu mu tulabata yina musale agamba abaana <laughs> agamba abaana abato bamunappi omutaliziizi abaddugavu basoma eddiini yes faaza agende ngaagenze kusaba sapole mu maka abagee nti bagundi tukebereke mu bitanda mundu oba mu lusuku <laughs> <laughs> ne politikisi wa uganda bwali abantu basoma eddiini meka abantu bonna ba museveni amuteringa you politics of Uganda hey, eh, Timari, how do you survive how are you going to survive if you sent you in your position how and he said Zamu Zemuria mu parliament is ani are you telling me and that's a swallow so government ga, amale ogiraba nti erimu abakyala bangi hey. e, eh, kumulundi guno yes. president museveni yes. otambula emitendera okujjakomwagamba hey. nti genda balancing kadaga yabaddemu nga kyetulina kati kaabawe kkumi kubanga museveni yasooka nababuliriza bwati nakola solution kukyemumugambye you had one person mm. hey. Eh, kati abawadde bimeka ekyo nandi mwanange zenayagadde do you know nti mutegikwatako gikwateko namala ebukomera ennaku esatu nga dine nabbanja ekakumiro ekakumiro hmm, ekakumiro yes i was addressing rallies ne kakumiro i addressed rallies ewa namuganza ayadwesira ono omukyalo ono gwe bawadde era owa kampala yakwatanga sente ze netutambula mukampala muno nga okutuusa banera abavubuka lwe bakola strategy yaabwe mbu balinawo era bankube nemukubeerawo mukampala muno ngaakwata nesiringi ezemitwalo agakungulira amafuta that woman nagamba banyimi amafuta banyimi esente teziriyo kubanga bo bajja wali sente museveni ajja alabeyo byelection yenrm ateeka abaserikale ku lod blok abafuuzi abakomao bajja nazo bo olabika museveni agenzeyo nga sente zize that woman owakampala minsa kabanda yes natambula naye ngenkuŋŋaana yazitegeka osente ezo simenji yali azijje naye ziyambanga emitwalo aga era kuluhaji watusimbye yakola mu statehouse mm. eyambulyanga nti ye newano kugundi kunakivubulu twakubawulale natwali kawempeeyimovedisrautokampala mm, with that woman mm. uh, uh, uh, abantu batakomye mu kabinet abewunkiza abantu ate abamuga tebawunkisa nebasanyuka nokusanyuka kati nga minister president teyakomyewo abeerubukambo bakoze ne paty basonyuka olwokusuula esitambayo anti esambayo nze kyembasaasirako kati nga misa defense sempijja mugende wa mukama wamwe ne mumusaba kuyo ministry yiye mm. presidency ministry yiye president. what do you muzeeyi what do you want me to achieve mm. yes what do you, you have given me an assignment what do you want me to achieve mm. na, na, na, maka kati gwe yinzo tyo kubeera mm. nga gwe minister owa presidensi ngaotwala baladisi bonna baladisi bakola lipoosi evere gundi hmm. buli mwezi hmm. ne babakuba mu buganda okubamalawo eh, ate nvayonovuma abakatoliki naliluuka nempulira president seven ku mukolo gw'okwebaza nga estamba yebamuwadde eh. obwa eh. presidensi president seven weli ayogera namugamba nti eyo ministry yange nze nteekwa okubeera minisita waayo naye njikukwasiza tozanyira Eh. mu ministry ya ngaba predecessor bwo ah. yogera simenye baba bulira simenye kya tege musaba ni kuwa ministry ya presidency mm. eriyo muchala bagayi bagenda mukuba bagambi ye baba landa baba landa mchali hmm. mm. baba landa si abadde eh, ah, national office am national office mm. nayo mwenyenti baba gamba bwe yagenda kaba yobo gali batuma ba, ba new vision musajja wa dasima ne bagamba ne bagigarantee mu covid aba bantu baita bakuzanya that's why they intimidate you they fear me mbamanyi kakati babalanda ye bagambye ayina okkubwa naye yegundi mbu yayogera luzungu lwa sebaggala anina prime minister eh, nabanjaaanmuzigowakwambaza eh, eh. nyo what's the difference between the Shigongo Haji and Nabanja Shigongo presided, presided over parliament NRC Nyakubina. which made the changes in this country eroyezo kugamba ndi Shigongo ye speaker chasinzo kuba wa amanyi Omusoma Mwasadi Yes 1986 to 1995 was a challenging period kuba the constitution had been suspended ebitundu ebimu kigongo ya presiding over NRCX person in 89 bajja neyaabwe but how did he manage omusajja bamwyita professor mutibwa muganda wa gundi muganda wa omugenzi sebaana and listen to him what you have to do is to get aids there is a handler and an ad aje kuyiga kasasali tainted hmm. tosobola kuwangula mukazi oyo waabwe president museveni yayogedde tamale naga nti mbadde mu underground eyo nga nekwese hmm. ne kabineti yange nganye tereseeyo nga hmm. hmm. nzibwa ti kwaga kyeva olabanga era we yatuusa okwogeraga ti bane mumuve kubino kubanga ne yesu bwe yali kuno yalinako ba intellectuals abasaddukaayo n'abafalisaayo n'abawandiisi naye yagenda mu bano bamatayo yagenda mu bavubula byenyanja nange gye nalaze agezaako okutulaga nti mwabaina zimasters amenezipiiki mbalaba bwemuli andiundi gundi ani bano in politics what matters is not your academic papers what matters in politics is how many votes do you bring to me tulina betuyita grassroot politicians bebogera ensi newulira agenda muataaka mu bantu nekibeerayo nebaera baprofesa atasobola kwogera mu bantu naye ngeoyo ate akulira delegation akulira delegation egenda mu wadbank nebayi betuyita kofini yimeji abakubi bemboko nga kakoza mutale mm-hmm. bakanga nga sanduka yabafu nenemumube gavumenti bwekola bweti mumasiraion grassroot politicians aman like me ugand sent mirungi yajja mukitundu olaba akayuga omu nkugambye zino pologulamu zetukola wano apu kantry baziteeka ku tv zaabwe kuleryo zaabwe baziteekako nebazipulayinga nosanga gurupu ekanga ezenge eraba mirundi ku dream tv weya grass root politicians mumbere mbatu grass root ente e, kwesoko olabe hmm. abalokole ba simplifying a religion it takes 25 years for mm. catholic priest to be produced ngate agenda kukola mu bantu babulijjo what hmm. do you, how many, how many theological colleges do you have yes you simplify the religion kuba nono gwebulira enjiri naye siwa university kakati what you have to do kwekufuna badokita beminensi ya akolera ono the language this man understands hmm. abarokole made religion simple to be understood naye ngobodya dokita kanyike gwebasomesa okubeera gundi emakerere hmm. nomuteeka enaluzaali tebajja mumutegeera nti faaza eh, eh, <laughs> bayinza nokudduka eh. abalokole basimplifyinga religion this is what the president is telling you hmm. the what matters aboogera ku maledi abo bakuba amasimu banalwiso bebawa sente basoma olungereza boogera mu lungereza why are they important yeah, yeah, why, are they, why are they important because they speak a language okuja kongo li talented in government if i go to universities i can talk when i come to similes is a chusa nki pisa ntinga njokera na ye mani aina biya tegera yes nti nti nkugamba tekati mwasibye inter district transport naye kamunye zaffe zaali zimaze okugenda siyinza kumala nnaku ana mu bbiri nga miliyoni zange kinaana drone ebagisibidde busiya anti bezikkirize zikomewo nga temuli bantu bazikiza tamaa mm. yes. yes, ana mu bbiri mm. ekyokubiri ennaku ana mu bbiri bwewatabaawo ddagala kiba kitegeeza nti pulezidenti atuyambye butakolesa kosizo kusambuza mirambo bbanga ddene teyagofudaayi eh. kubanga originaly tewaliwo vaccination twali twekuuma bwekuumi today thereis a vaccination mm. when you lock up people there must be drugs era nze mbagamba nti the best institution we have egenda okutuyamba updf updf egule mobile clinics mm. tuyina egombala lunana mu munaana mubigula ebimotoka lunaana mumunaana kuba updf ejja kubanga yinaki hmm. bajabikumakubanga nze nkubulya negamba ti ezo sente zonna zigenda mu minisi bagenda kubanzi benga bwe babba bulijjo era ziriko sops kakati military yebekwata mukintu president museveni yababuuza nti benzi zaffe eza pt eziriwa nti enkuyege zaziri ezalya benzi but when you go to ethiopia, <laughs> when you go to ethiopia mm. ba president nga bagenza adisababa ku au conference mm. kajambi ya benzi kajambi ya sira sizeyagula zezibatambuza ze zile modo za zamani zili modo ya zamani neye mwe buli ayite mbuli ya mgena mkarulu yonamu gula vipia evi kadevi alagawa getubigula yes kati UPDF kegule mobile clinic sibina yisa yabiretako mm. na babu bisend ne mobile clinic zibera mu bananses zibera mu idagala ne kigomba kugombolereka lisizo e, e, era e, president ya government ekizibwe kina yitirira uh, malwali okubategeja kutuma hey. bagendera kuteka amalwali bagenda genda yo ekyokubiri bagenda kuteka tense mu bitundu president ya liberalizing mm. liberalizing tugende je twagala ngeddagala tulyesasulira kubanga kyeyakoze ekirungi hmm. nti masikisize yagamba abaana bamasomero sente bazibba ekyo teyakizeemu masikisize yagamba abantu sente bazibba ekyo teyakizeemu kakati aliburalizinge kuba ate naiza kudya abasuma bali ababa sente zagundi nebaleeta eh, eh, masikisi eziringa bundika bwabaana abato no lesasiliburalize government hospitals have a problem abantu batyayo kubanga toyinza kulimba bantu nze mbagamba nti abalokole mu bastuding abalokole tebayinza kubanga balimba nti tebakola miracles tosobola kulimba bantu bali mu group tekiriyo they will reject you nebekengera Be, ntiona tulimba takola miracles olimba nti okola ebyamagezi eh, okunganya abantu bonna tosobola kubeerawo n'obusamize mu butunuulize singa tebulina miracles zebukola abazungu baali bumazewo wano buli olabanga nebwetubalupapula lwamawulire nti sanirize lulemeddewo emyaka abiri hmm. kuliko abalusoma once it seasons okufuna abatusoma it collapses hmm. kakati kitegeeza nti esisimu yonna bwogiraba kakati kusooka obuuze pulezidenti yeebuuze nti lwaki eddagala libalibba mu gavumenti lwaliro ga gavumenti nerigenda mu kiriniki nebaligulayo is because the same drug but yaba sabo bali mm. abali government hospitals mm. they are not trusted uh, ah, uh, ah, andi andi banampara wetu wadi tulina ba ba ba, ba katinga prime minister for example bevali yaba hivu ba diplomat hey. kakati tulese yes. ba, na banja wanga hey. ye na banja hey. eh, eh, eh, eh era walo mtu yoke dinaga anti singa mtisela chiri wetu walo kingetani kwa kabe mele na banja yali mkili mtu yali ndeku uga na banja ya mwafu yene president moi kendo soma katabo kamoi the making of an african statesman <laughs> mwili msirikali msumisa wa prema <laughs> nabanja mwai mwumanyi those ones wa kendo gambe zambia sata sata wa university maiko sata mgezi ee eh, eh. eh. naiti ya baka waliwa government ya ataka kanya uchamzi wana abadaba kankanya wano iya akande ya kusoma iya <laughs> akande ya kusoma atema ya soma ya yono unika Eh. kapwepwe <laughs> nga ayogere nuli yali asoma environment peasant swatchman abazungu kyebakola bakujjanga mubanno baprofesa lebani nebabatwala enakasiwebuli ekintu ngakitegeera nimanyilwaki ababoda tembeera nabo mmanya tekati abatakisi motoka zaffe bajja zikwatirayo Mm. ate presidenti yawadde nyo ababooda kulino yabawadde nyo ababooda andika nkubuulize booda ogimanya gye yavudde omanyi nti omuntu asobola okukwata emitwalo makumi abiri naawe owa boda namutuuza emasaka aba boda nga bagenda kukulisa mazi bagende tebalinnya emotoka ne bazireka ah, ah, ah. nange nina owange bwebakola lockdown yavuga boda boda paka embarana museveni yawadde aba boda era bwe yali akomaona ndeseyo akadomola kamatambalala bo bajja kuvuga bo yinta inter district transport travels tezibakwatako how do you identify that this boda boda originated from gundi tujje birango mukuba tamale atuliza lijo lina bwetukomao tugenda kusoma kusalanomuseveniyenyininaye grasirut nakugamba ekisambo museveni gyeyakola museveni agende mubende kiwunda kive jinja omugenzi nga ye minisita wa transport bamugamba sebo eno tewali baasi kirundi abaga nti amakubo mabi bane bamukubira mungalo ekubo amakubo mabite kasobola kuyita mu basi omutamivu nawanika omukono ngaazunga buzunuzi bwati bwe bamukwata president nagamba oyo muzeeyi oyo ayogera oyo hmm. omanyije yakola omusajja abuuza kirundi ekibuuzo ti baasi za lairandi neyisuzo mpya ezaabasulemaani sirwanga nkadde lwaki ezo ziyita mu nguudo embi enkadde ngaempya teziriyitamu kiwera <laughs> tekyamulema eh, ngani abuuza ekyo omutamiivu anti bononeka omwenge naye nga eh, abatamiivu baga nti zaaluma bigere omwoyo gutegeera eh, leiland teziyitaleiland ah, enkadde ezabasulemaani serwanga hmm. zo ziyita mu nguudo enkadde hmm. lwaki empya teziyitamu kirwe yaddamu atya kyamulema pulezidenti yabagamba nti muzeeyi kyagambye kituufu kati kirunda agende akolagane ne basulemani serwanga bamubuulire gye bagula baasi ezo nga mubu